想要打沙袋帅帅的吗？你得这么练。 首先，我建议新手或者老手，你都可以尝试每回合打固定的组合技，就只打一个组合技。这样的训练，无论是新手还是老手，还是职业运动员，他都有非常大的提升。原因是每回合你强化一个组组合，它相当于强化几个区域的固定的肌肉耐酸。这样的话，你消耗会更大，你会更加熟悉这个技巧，更加拉体能。尤其对于新手，沙袋来回来去乱晃，你找不到规律，等于我们反复找到。OK，一。 一个组合逻辑的沙袋晃动的规律，那下一回合我们再换一个组合技，等于每回合做一个固定的组合技，这种方式，新手你就非常容易找到组合的规律，最后便于你去做未来的这种自由打沙袋的这种练习，理解吧？然后，但是。 你要明白，固定每回合只打一个组合技的练习方法，远远这个消耗啊，对于你体能的消耗远远大于每回合打这种自由的组合，因为自由的组合看似打的漂亮连贯，但实际我们在切换不同的肌肉群，我们。 可以是偷懒的，所以为什么比赛中每回合大家像优秀的运动员体能保持的非常好？好，下面我们怎么设置每回合的时间？首先你可以选择每次打三到五回合，每回合时长大概是一点五分钟或两分钟或三分钟，中间间隔休息一分钟。休息的时候你可以做一些抗阻力训练，什么 burpee 跳啊、仰卧起坐、俯卧撑、jackknife、tricep dips 这些所有的你都可以尝试。二十秒，在一分钟休息前二十秒做抗阻力，最后四十秒去休息，增大你的消耗。 在每回合快结束的时候，我们要增大自己消耗，这叫 finish hard，就想办法在最后二十秒或十五秒的时候，我们做左腿扫地十次，右腿扫地十次，或者连续出拳二十拳，或者连吸二十次或十次来增大你的消耗，模拟一个在比赛过程中最后快结束之前，我们的最后奋力拼搏的一个状态，这很重要。好，当你是个老手了，你就可以尝试在每次沙袋练习的最后一回合，用自由组合技去打沙袋，因为你已经建立了长期的这种肌肉记忆，每回合一个固定组合，你也知道。 相应的，在中间做什么样的转化动作，可以把它们连接到一起。但是记得，无论你是老手，有多么丰富的经验，你还是要经常的做每回合固定一个组合技的打袋的方式，因为这是全世界都非常通用的。 有人说三到五回合不够我练的，OK，那一定是你偷懒了，因为三对三到五回合，这对于最好的职业运动员来讲都会很消耗的，因为在单位时间内，那专业的运动员做的打击频率更高，他也能把自己累个半死。如果你是爱好者，只说明你的动作技术不熟练，或每个组合技之间的间隙时间歇时间休息时间太长了，你要加快你的打击频率。那如果说实在你真的还想再来三到五回合怎么办？那我建议你中间稍微的休息个两分钟，然后做一些简单的技巧。 训练缓一下，再打三到五回合也可以啊。当然，打沙袋不是我们每次训练的主要内容，它可能只是一个甜点环节的一个内容。那具体我们要了解如何去做，呃，整个体系的训练，我建议真的还是来我们的线下培训。在网上，无论我给你一些单机的技术，或一些小的训练方式，一种模块的一些方式，OK，那些只是零散的碎片。如果把这些知识搭配到一起，你变成一个优秀的教练，或者哪怕你自我训练能更加优秀，我相希望你能来到线下的培训啊，有一个。 线下培训去跟大家互动，你才能领悟我们训练的这种最好玩的方法、最科学的方法是什么。好，感谢收看，我们下期见。